татаж авна. Microsoft-ийн тгийг татаж авна. За татах процесс явагдаж байгаа. За Монгол гэсэн Монгол бичгийн дээр авраасан бол суулгана. Монгол бичгийн definition install За сууж авчихгүй. За сууж авах хооронд орсон байна. Монгол төгөөдөө хуулж аваад копи Microsoft-ын гол

待って待って。 vertical form гэж орж ирсэн байна. За одоо монголч хэрэгж байна. Монголч хэрэгж гэсэн. Монгол юм байх тийм байж байна. учраас нь тэгээд тайг нар биш эм үсгэн дээр байх хэрэгтэй. Аа энд байж. За энэ дотор миний дуртай амч мөн хамгалангийн тэг гэдэг юм байна үсгийн фонт нэлээд томрохмаар ихтэй харагдахгүй. Аа үсгийнхээ хэлбэрийг мэдэхгүй учраас үсгийн байрлал мэдэхгүй учраас эндээс үзэх хэрэгтэй болно. Раскрыт. энд давхрын зай хэлээр юу гэж хэлээ. За бичгүүгээ би мэдэхгүй шүү дээ. За бичгүүгээ мэдэхгүй юм чинь. Дахиад энэ шин ороод энэ дотроос Эт энийг ашиглаж хэл. Аа. За. теперь. И цик. Thank you.